espai noda, no? Eh, unió entre eh, l'espai urbà i l'espai natural. No? A mi em sembla que això és exactament el que és aquest parc, que és, eh, no, eh, és un espai verd, està clar, però eh, invita molt el ciutadà aquí a, no només eh, s'ha de jugar i fer lleure, es pot treballar també, es pot un aquí amb, gràcies a, jo crec que un, un projecte dels arquitectes molt encertat de tot el que són les avingudes i tal. Des del primer moment vam eh, mirar això que dic del gran entorn territorial en què s'insereix, eh, que aquí estem entremig de la Riera de Caldes i la Riera de Polinyà i, i tenim elements naturals que ho, que ho connecten. És un element de molta dimensió i mm, l'herència de les grans planes ballesanes, eh, on hi queien taques de, de vegetació, mm, no l'hem volgut perdre. Per tant, sempre ha sigut un espai de no perdre la dimensió gran, no de tapeir lo sinó de poder-lo viure, i viure des de fora, amb les ampliacions que hem fet del passeig de la Florida, la zona jardinada d'entrar, l'ampliació de l'avinguda 11 de setembre, que fa que entris al parc però des de l'alçada de la ciutat, i des d'allà gaudeixis d'aquests horitzons. L'horitzó te'l dona un paisatge obert i un paisatge gran. Jo crec que això hi és, hi era i s'ha mantingut. De cara a la ciudadanía, lo que es el parque es una manera de desahogo ¿no? para la gente, tener un espacio grande, público, en el cual puedas venir a pasear, a disfrutarlo. Un està bé, no?, a inspirar-se, a treballar, si cal, a seure's, i, i... perquè no tot s'hagi de fer sempre des de les oficines. ¿no? Creo que el pueblo ganará mucho, ¿no?, con, con la gente del pueblo y gente visitantes de fuera, que yo creo que esto aportarà visitantes de fuera. Jo crec que sí, jo sempre dic una frase que, que a vegades em diuen que sóc pesat, però amb la base hem portat el mar a Santa Perpètua. Jo crec que serà un canvi important. Santa Perpètua té molts parcs, moltes places, molts arbres, però parcs com aquest doncs no n'hi havien. I per mi el contrapunt més clar ha sigut la bassa. Aquest parc sense la bassa per mi no seria el mateix. I Santa Perpètua descobrirà usos, costums, hàbits doncs, d'anar a passejar a veure la posta de sort amb una làmina d'aigua. Bueno, jo crec que sí, que hem fet un canvi important amb, els, amb el que tenien els ciutadans a disposició. Ara tindran un trosset de mar, un trosset de llac, un trosset d'aigua.